Tjena! Okej, okay, det här är dag... Eh, två. Det här är dag två i Nepal och eh, som tur är så hittade jag ett litet gym. Och i den här videon så kommer jag lära er fem olika ord på nepali. Det första som ni får lära er är hej, som heter namaste. uh, uh, jag behöver mat nu. Så alltså, i vanliga fall så bryr jag mig inte om hur eh, skrynklig min skjorta är. Jag brukar bara ta på mig den då. Det är ju inte bröllop idag. Det är bara ring, bytardag, skitsamma. Eh, ni förstår, hoppas jag. Då kanske det är bra att försöka få den här skjortan oskrynklig. Det här är de kläderna som jag ska ha på mig typ nu. ritualer som man måste gå igenom för att kunna genomföra bröllop. Eller det här är inte ens bröllop, det är typ ringgrejer. Ja. Eh, så jag ska visa er runt här. Tjejen i mitten som kommer där, eh, min kusin som ska gifta sig först. mina kusiner fast eh, det är typ som lillebror till mig, alla de här. Alla. Alla. <laughs> supermycket färger. Kolla på andras kläder, det är också supermycket färger. Eller i alla fall tjejernas kläder är supermycket färgglada. Killarnas är, vi har så här tråkiga keep kläder. Så. Sen keep on walking. Mm. <laughs> Ah, avbröt mig. Eh, som ni märker så tjejernas kläder är jättefina, så här, snygga så jättemycket färger och detaljer. Killarnas kläder är så här tråkiga och ja, sådana här färger. Så vi har inte så... Det är precis som i alla andra länder också. Och här gick jag i vägen för deras bild så jag var tvungen att flytta på mig. Vi har tagit kort i fyra timmar konstant. Nu ska vi göra en riskfyllt grej. Jag ska åka den här. Utan igen. jag överlevde. Jag överlevde. Nu ska vi välja tyg. Hej. Nu håller på att välja typ eh, kavaj för den här delen. Så det kommer bli skitbra tror jag. jag försöker säga till honom att han ska säga ett ord på nepali som jag kan översätta till svenska. Så att det här liksom blir det andra svenska ordet som jag lär ut. Men han säger bara saker som jag inte kan. Nej, Det, det finns en sån där mössa. Så. <laughs> Men okej, vad har du Geta, geta, man är WhatsApp. Geta. Ja, nej. Hur är läget? Gött. Äh, Han har ett vapen. Det är typ en kniv som är lite längre, som kallas för kokori. Från kokori. Här är kokori som jag pratade om förut. Det är typ eh, näpplisk vapen check. Typ. Hmm? Hello. Hello. Jag är med kusin igen. Och jag har mask på mig för att eh, det är superdammigt här. Ah. Ett tips till er om det är så att ni kommer till Nepal är att eh, om ni ska köpa någonting och det är en lördag eh, så är det stängt. De flesta affärerna är stängda mitt på dagen för att eh, det är typ en röd dag och då... Och då kan man inte köpa grejer. För alla är hemma och chillar och vilar. Typ alla de här innehåller socker. Men jag ska inte ha så mycket sockret utan jag gillar mest eh, sådana där. Typ kryddiga och starka och saltiga. Gav oss den här eh, men eh, vi vill ha större så vi tar den här. <laughs> Storlek. Nu har jag köpt någonting med mina Nepres Krupi. Och det kostade 795 krupi. och det är eh, ungefär 50-60 kronor. Det säger min kusin. Han är från Danmark. <laughs> Eva Nummer. Hello. <laughs> Som ni ser så allt det här är stängt. Den där borta också. Jaha, du tar händerna typ här. Du tar händerna. Tydligen ska jag köpa sådana här skor. Det är 2300 Neples som är ungefär 140 spent. nepalisk eh, hatt. Alla de här olika glittrande, glimrande färger, det är armband som eh, ofta tjejerna oftast eh, tjejer har på sig. När ehm, ja, den är lite så här finare evenemang och liknande. Det var en hiss bakom mig. Jag såg inte att det var en hiss bakom mig. Och alla de här. Eh, prick på pannan. Allt armband, allt färger. Va? Nej. Jo, det är det de Förstår jag. Du nekar Vad sa du? Ja, just det. Och det är en del av... eh, En del av... eh, En del av eh, skönhet i Nepal. Jag tror att vi har handlat klart. För att eh, när den här personen ska gifta sig då innebär det att vi har sprungit runt överallt och letat efter vissa grejer. Ja, ah, Det här är eh, små... Dumplings. Dumplings. Det här är dumplings. Typ piroger. Med eh, kött eller eh, grönsaker i. I det här fallet så är det grönsaker i. Men det här är det enda anledningen jag vill komma till Nepal. Oh, okay. Varmt. Varmt. Det är tredje ordet som jag ska lära er. Svorga betyder himlen. Så det där som de gör där borta, det är, kallas för mendi. Det är typ färg som man har på händerna. Typ som en uh, tillfällig tatuering som man brukar ha på sig för att... Jag frågade varför man gör det och det enda svar som jag fick var att uh, för det är fint. Men det borde finnas någon mer djupare anledning till det. Om ni vet anledningen så skriv gärna det i kommentarsfältet. Men jag tänkte passa på att lära er fjärde ordet. Tror jag att det är. Så om man säger du till någon på nepali som är uh, yngre än en så säger man ta. Om man säger eh, du till någon som är jämn ålder eller jämlikt som en så säger man timi. Om man vill ge någon lite mer respekt eller om det är lite äldre så så säger man topai till någon som är lite äldre. Ta, timi, topai. också slut. Kom ihåg att likea, dela och eh, subba på min kanal om du tycker att det är något vettigt jag håller på med. Just det förresten. Den femte grejen, sista ord som jag försöker lära till er, eller som jag kommer att säga till er, eh, är Subaratri som betyder godnatt. Så vi ses snart igen.